Bienvenue dans cette vidéo sur les plages de base de données dans LibreOffice Calc. Nous pouvons créer plusieurs autofiltres par classeur, par le menu ou la barre d'outils. Mais, par défaut, nous ne pouvons avoir qu'un seul autofiltre par feuille. Les plages de base de données lèvent cette limite. Donner définir la plage, vous donnez un nom, par exemple ici plage 1, ajouter, et nous procédons de la même manière, donner, définir la plage, plage 2, ajouter. Nous pouvons maintenant créer un autofiltre sur cette plage et garder toujours l'autofiltre sur la première. Bien entendu, dans l'autre feuille, l'autofiltre est préservé. Les plages de base de données permettent en outre l'actualisation. Filtrons nos données. Par exemple, pour extraire les moyennes dont la valeur est supérieure ou égale à 10. Pour la vidéo, nous afficherons le résultat à côté. La modification des données peut être répercutée dans le résultat via données, actualiser la plage. Autre cas de figure, Calc crée automatiquement une plage de base de données lors de l'insertion d'enregistrement dans une feuille. Si nous affichons les sources de données, nous pouvons prendre une source de données quelconque et travailler sur celle-ci dans le tableau. Calc crée automatiquement une plage de base de données. La source est indiquée ici. Lorsqu'il s'agit d'un jeu d'enregistrement complet, comme ici, la plage peut également être actualisée pour refléter d'éventuels changements. Modifions notre table depuis la base de données. Ajoutons un enregistrement. Donner actualiser la plage permet de récupérer les informations mises à jour.